thinking high. 那边卖东西，纯。 À, ra thì mà uyen rarin tau kana di to sama wa sidi maya rang kana sini bin soni pai to tau mo to tong la hana pang anh bin king trung kana